malam tadi anak akak mimpi dia cakap dia cakap Allah. anak akak yang kecil tu mimpi dia cakap empat pagi dia kejut akak ibu ibu ibu dia cakap abang mimpi abang nak cerita juga dengan ibu eh, besok-besok lah cerita dia cakap tak nak cerita juga cakap adik nak cerita juga ha, apa adik mimpi adik sampai satu tempat dia cakap tempat tu adik tak pernah sampai tapi tempat tu cantik dan adik nampak ada satu perempuan duduk atas kerusi Perempuan tu macam baru sampai situ Sebab dia pun macam uh, terpinga-pinga kan Tengok kiri kanan dia cakap kan. Lepas tu tak lama dia cakap Ada ramai budak-budak serbu dia Allah eh? Budak-budak serbu dia tapi adik rasa adik kenal budak-budak tu Adik rasa tu budak-budak tu Anak-anak Palestin dia cakap Okay eh? Lepas tu budak-budak pun serbulah uh, kakak tu. Pak ah, perempuan tu lepas tu uh, kakak tu macam tanya-tanya budak-budak tu nama dia siapa kan. Lepas tu <clears throat> macam budak-budak tu pun tanya nama dia siapa. Lepas tu uh, kakak tu pun uh, tanya juga nama adik siapa. Atau adik tanya dia nama kakak siapa. Kakak tu cakap nama nama kakak Sarah. Cakap. okay? Allah Allah. Uh, lepas tu lepas tu uh, bila adik dah tahu nama dia Sarah kita, adik anak-anak Palestin tu dengan adik-adik uh, dengan adik uh, bawa dia pergi jalan-jalan tengok tempat tu sambil naik lembu Allah ada voice dia cakap sambil naik lembu lepas tu uh, macam mana muka kakak tu uh, kakak tu dia seronok sangat dia cakap dia happy sangat lepas tu kita minum susu dia cakap kita minum susu lembu uh, kakak tu pun minum susu juga Lepas tu cakap kakak Lepas tu kakak tu cakap ah, Nama semua tadi cakap ah. Lepas tu saya macam Ish Ibu siapa ringkir Lepas tu anak dia cakap Ibu kenal ke siapa Sarah tu Adalah ibu adalah Kenal tak, tapi tak pernah jumpa Pernah pernah nampak kat TV Lepas tu dia cakap Saya pun on telefon Saya google Saya buka YouTube Saya uh, dekat, uh, Saya cari Sarah Lepas tu saya, saya tanya Saya cakap anak saya Okey adik, cap. Ini ibu ada kenal nama Sarah ni seoranglah cap. Tapi tak tahu lah betul ke tak. Saya pun tunjuk cap. Bila saya tunjuk video Sarah, anak dia cakap apa? Inilah dia mu. Allah. Inilah dia. Perempuan tu. Lepas tu mak dia cakap, ini Siti Sarah. Ha, dia cakap Siti Sarah. Nama dia Siti Sarah. Bu, ini lah dia dalam mimpi. Pasal budak tu tak anak dia ni tak pernah kenal Siti Sarah ni siapa. So saya aku macam jadi Allah ya Allah memang nak clearkan betul-betul eh tak tahulah wallahu alam kalau kata kalau kata hamba Allah tu dia create cerita ke apa tapi bosnya tu memang ada